We staan hier vandaag op de kerstmarkt van Michelen en gaan een beetje rondlopen om de mening te vragen van kinderen en jongeren. Wat kom je hier vandaag doen? Uh, kijken, dansen, naar Shalom kraampjes. Ik kom cadeautjes kopen. Ga je straks nog iets leuk doen hier? Ja, een suikerspina. Wat vind je het leukste op de kerstmarkt van Mechelen? Samen met mijn broertje in de draaimolen. Leuke kerstspullen. Suckers swinging in the snow.